саламатсыздар ма оқушылар біз кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 11 бірінші сынып физикасы жарықтың дифракциясы дифракциялық тор деген тақырыпты қарастыратын боламыз так олай болса бүгінгі күтілетін нәтижелеріміз яғни бүгінгі сабақта дифракциялық тор деп отқанымыз не жалпы формасы қалай деген сұрақтарға жауап беретін боламыз жалпы дифракциялық тор деп отқанымыз не дифракциялық тор деп отқанымыз яғни ә, жарықтың өлшемдері кішкентай денелерде жүретін процесс мысалы мына жерге қарайық э, мына бір суретте мына жерден жарық түскен кезде жарық беріледі мына бір кішкене тесттен түскен кезде осындай бір бейне пайда болады иә домалақ яғни бұл шар тәрізді ал дөңгелек болатын болса міне қараңдар дөңгелек таза дөңгелек болған кезде ә, бұл жерден жарық түседі нәтижесінде мынандай бейне пайда болады иә түстердің әртүрлі неге түсуі ал ә, бір не болса жарық түсетін жеріміз қарайтын болсақ осындай жарық түс пайда болады ә, э, яғни немесе бізде осындай бір не пайда болса иә ашық мына жер мына жерде мына қазір қарайтын болсақ мына тесік емес жай ғана не ә, кедергі ал мына жерде мына жағы кедергі осы жерден тесік жарық осы жерден өтеді мына жерде дәл сол мына кедергі мына беттен жан, жан жағынан жарық өтеді мына жерде ашық алаң мына жер жан жағынан өтпейді деген сөз иә сол кезде пайда болатын нелер мынау түстер яғни бұл бізде жарықтың дифракциясы деп аталады да осы жерде жарықтардың кедергілер оратыла өтіп таралуы бұл жарық дифракциясы деп аталады жалпы жарық дифракциясын қарастырған кезде жаңа айтқан нәрсеміз ғой ә, жарық иә бізде берілген кезде мысалы қарайтын болсақ мына беттен жарық берілді ма шашырау нәтижесінде иә міне ауытқыда дәл осындай түстер пайда болды бұл арасындағы мынау бұрышымыз сол кезде жалпы ә, период деп аталады д деп атқанымыз яғни осы тордың периоды Бұл нені береді екен а және б яғни ә, мына аралықтардың несі қосындысына тең деп қарастырылады ашық алаңдардың екі қосындығы ны береді бізге міне қарайтын болсақ а мен с а мен с арасындағы бұрышымыз және а мен в арасындағы бұрышымыз а мен с және а мен в аралығында бұрышымыз бұл бізге нені береді екен синус фи немесе д синус деп береді деген сөз нәтижесінде максималды шарт орындалады деген сөз не формула максималды шартын қарастырамыз міне қарайтын болсақ бұл жерде к деп отқанымыз тұрақты төрт үш екі бір нөл яғни бұл реттілік бір екі үш яғни анық көрінуі анық көрінсе бұл төрт жайлап түстің жоғалуы бұл нөлге дейін келеді деген сөз да немесе мына жерде қарасақ болады дифракциялық тор жалпы дифракциялық тор деп отқанымыз мөлдір емес бөгеттермен бөлінген ә, э, санулардың жиынтығы яғни жарықтардың жиынтығы деп қарастырсақ болады нәтижесінде бұл жерде негізгі формуламыз міне бұл жерде к деп отқанымыз жаңа айттық иә максималды реттілік максимумда реттілік яғни бір екі үш анық көрінуі толық түстің анық көрінбеуі деп қарастыруға болады да бұл жерде формулаларына жеке жеке тоқталып түрлендіріп көрсетсек болады әрине ол үшін бізде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ә, синус фи деп отқанымыз синус фи деп отқанымыз x бөлінген l деп қарастырамыз ә, осылай да қарастыруға болады бұл жердегі x ә, l деп отқанымыз не иә жеке жеке тоқталайық l деп отқанымыз тордан экранға дейінгі арақашықтық яғни біз бағана көрсеткеніміздей жарық көзінен түсетін жарық жеріне дейінгі арақашықтық болып есептелінеді ал x деп отқанымыз яғни орталықта максимальный қашықтыққа дейінгі арақашықтық болып қарастырады да ал енді бізде периодтың өзінің формасы бар иә л бөлінген n нолевой дейміз бұл жерде n деп жатқанымыз бірлік ұзындықтағы ә, келетін саңылау саны яғни <clears throat> жаңағы сәулелердің саны деп қарастырамыз ары қарай қорытылған формулаларды түрлендіріп қарастырайық қарастырсақ бізде мынандай формула ретінде қарастырсақ та болады жаңа айтқанымыз бұл жерде л деп жатқанымыз не әрине ол қашықтық экранға дейінгі x деп отқан максималды қашықтық n деп отқан штрих саны деп те келеді яғни осылай формуланы түрлендіруге де болады екен ал енді осыған байланысты мысалы бір есеп шығарып көрейік мына жерде нені тап дейді бізде период берілген яғни периоды бір бөлінген мың яғни д иә ол неге тең бір бөлінген мың миллиметр дейді және дифракциялық тордан бірінші реттілік яғни к деп отқанымыз бірге тең реттілік максимумы 30 градус дейді яғни неміз синус фиміз тең болады 30 градус бұрышқа ауытқығанда жарықтың толқын ұзындығын табу керек Лямдан табу керек ол үшін біз не істейміз синус фи тең болады к лямда дейміз осы жерден нен табу керек бізге Лямдан табатын болсақ д синус фи бөлеміз к ға нәтижесінде лямда тең болады д деп жатқанымыз неге тең так мынауымыз онның үш дәрежесі мынау үш дәреже нәтижесінде не болады онның <coughs> минус неше дәреже алты дәреже дейміз иә метрмен төленерген кезде көбейтеміз бұрышымыз бізде нешеге тең бұрышымыз синус 30 градус деп жатқанымыз ол бір бөлінген екіге тең иә сол кезде бір үстінде қалады екісі астына түсіп кетеді к деп бірге тең нәтижесінде бірмен бір кетті делік мына жерде бірді екіге бөлсек нөл бүтін оннан бес көбейту онның минус алты дәрежесі метр ондай вариантта бар ма бар ол в деп осылай қарастырып кете берсек болады келесі есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер әрине бұл тестте ұбт да келген сұрақтар енді дифракциялық тор деген сұрақ ретінде келеді дифракциялық тор дейтін болса ол құрылымы күрделі жарық сәулелерінің спектрлік жіктелуге яғни ә, дифракция мен интерференция құбылыстарын пайдаланатын аспап дейміз немесе дифракциялық тор деген не дейтін болса жалпы сәулелердің кедергіні оратыла өту құбылысы деп те айтсақ болады яғни бізде жалпы айтқан кезде телевизор қарапайым телевизорде иә светті өшіреді телевизорге фонар түсіретін болсақ жеті түсті көреміз фонардың жарығы арқылы иә яғни бұл да бір не дифракциялық тор болады міне көріп тұрғандарыңыздай мына телевизорымызда осындай түстің пайда болуы да осы дифракциялық торға мысал бола алады осыған байланысты есептер қарастырдық міне бірнеше есеп ә, түсініктірек болу үшін әрине сіздерге и сонымен қатар бізде осы тақырыпта түсініктірек қаншалықты түсінікті болды қаншалықты түсініксіз болды осы есептерді шығарамыз және де бізге кері байланыс жасаймыз жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз